Привет! Привет, мои друзья, мои пупсики, мои самые лучшие, самые красивые! Я решила открыть свой канал. Сегодня моя рубрика называется «Кулинарное искусство собаки». Я хочу сделать очень вкусное чудо-блюдо, и пока я готовлю, вы должны будете узнать, что же это я такое готовлю. Перед началом своего кулинарного искусства я вам станцую обязательно танец. И хотела бы, чтобы вы танцевали вместе со мной. Да, я буду очень-очень стараться. И вы мне, пожалуйста, поставьте оценку, понравился вам мой танец или нет. А на следующие свои кулинарные уроки я позову котенка Бакси и паха Джеймса. А сейчас танцуем и поем! Туда, сюда, все собаки как собаки, а я супер звезда. сюда, сюда. Доставайте, доставайте, а я суперзвезда. Ну все, начинаем самое интересное. Самое-самое. А вы включайте э, свои думалки и думайте, что же я сейчас за блюдо приготовлю. Значит, сначала мы берем э, водорослевый лист. Это для того, чтобы наше блюдо в итоге было коричневое. Потом мы его поливаем водичкой, чтобы он, не сломался, этот лист. Вот так получилось отлично. Теперь э, берем армянскую лепешку. Вот она. Так, это чтобы э, мы туда что-то завернем, у нас ничего не вывалилось. А вообще, я вам сейчас намекну, что э, это то, что мы делаем, имеет название шоколадки. Ну, догадались? Давайте думайте. Э, а я продолжаю готовку. Я беру оре орешки разные. Вот это арахис. Его побольше. Я его очень люблю. Но больше всего я люблю кешью. Оно по рецепту вот не очень в этой шоколадке. Но ну, я его туда добавлю, потому что я больше всего на свете люблю кешью и миндаль. Это мой самый-самый-самый любимый орех. Вот. Я вообще больше всего на свете люблю орехи почему-то. А ваши друзья собачки любят орехи? Напишите мне, пожалуйста, мне это очень интересно. Я одна такая люблю орехи или еще кто-то любит? Вот. Э, теперь мы добавляем курицу. А вообще, друзья, курицы по рецепту там нет. Но курицу я добавляю вообще во все блюда. В чай даже добавляю курицу, потому что э, мне так вкусно. Я вообще обожаю курицу, куриные ножки особенно. Вот это мое вообще. Это мне очень поднимает настроение и тонус вот, чтобы устраивать различные пранки. Я вообще, э, вы знаете, друзья, шутница. Я так люблю шутить, над детишками особенно. Я вот детишек обожаю больше всего. Знаете, как я шучу? Когда я вижу портфель и унюхиваю э, в нем шоколадку, я подползаю, пока никого нет. Быстро его открываю забираешь шоколадку и убегаешь с ней лучше всего под кровать или за штору. И там съедаю. Вот так. Вот такой пранк веселый, да? А потом все ищут шоколадки, а шоколадки нет. И все думают, хм, где же шоколадка? А вот, нет, ее. Я ее съела. Вот. Но курицу я тоже люблю, поэтому даже э, шоколадное название, если я добавлю курицу, я думаю, не испорчу. Вот запомните, ребята, правила кулинара. Курица и орехи никогда ничего не испортят. Это самые лучшие продукты. Вот. Э, потом, что еще вам нужно запомнить? Э, что в блюдо не помешало бы э, положить, наверное, я вообще вот очень люблю сыр. Сейчас я задумала его тоже положить, потому что сыр очень полезен. В нем есть кальций, он для костей очень полезен, э, для моих и для ваших. И вообще я вам очень советую кушать много сыра. Я его люблю и такой, и, и всякие вообще во всех видах. Вот, потому что это очень полезно, чтобы расти, большой, здоровой собачкой, чтобы было много сил. Вот. Ну и сыр, это у нас как бы тоже такой псевдозаменитель э, карамели. Ну, не то что заменитель, я бы не прочь карамель, но я подумала, знаете, э, здоровье, оно тоже важно, и поэтому я решила себе сделать сегодня полезную э, вот такую типа шоколадку. Вот. Э, ну, угадали, что за шоколадка или не угадали? Ну и теперь э, начинается самое интересное, самое волнующее. Мы закончили практически готовить и начинаем запекать. Для чего мы это запекаем? чтобы расплавился сыр. Ну и вообще, э, я люблю вот все печь. Ну, чтобы это было определенно какое-то вот блюдо такое настоящее. Вот. Сейчас мы его понесем в духовочку. Установим там нужную температуру и будем ждать, какая же вкуснятина у нас получится. Я очень, ребята, хочу вас угостить моим чудо-блюдом. И еще хочу спросить. Да, вот, вот оно скоро готовится. Я прямо не могу дождаться, когда же будет эта красота, которую я сегодня придумала. Вот. Ну что, вы догадываетесь, что же это такое? Или вам сказать? ребята, называется собачий сникерс. Понятно? Да. Это вот я такое блюдо придумала вчера, когда я лежала и думала. Вот. Передайте рецепт своим собакам, как он готовится. И приготовьте тоже. А я вас сейчас на прощание полежу. Я вас очень-очень люблю и начинаю лизать подставляйте свой нос, свои щеки. Так, ну как вам? Вот так. Ну, а теперь что скажу? Пока-пока, надо отдохнуть. Я, честно говоря, вообще объелась. Вот. Пока-пока, мои звездочки, мои самые сладкие, самые сладкие пупсики.